Sang makai syamuani Tabugang sai mangka Hello guys, khulungkha joto no So, sintini sopai laja studio record laja bagai And sini loge ko Sini murabai Hello guys সাগরে ভাই তিনি এক্সাইটেড বেলাই না এক্সাইটেড তাং হিমালে বেলাই মানাসিংকা অত সালনি বাগে উইলে অত जों फाय টিভিতে मा थांगा So, tini chini final final vocal. Yes. Okay. Gan to khakla yo belai kono kham nong nai. Belai belai. Because of chung chini gan no si chung si khana thok ja ui ma tong lai si ung kai obviously no khana thok ja ne. So chung te basa chini team me baron ashin do re bas. So kai ko bon chini team ni rapper. Nashin lai tong bon je profano lero. Ang keler himala an sepan te u keler. Bokan moha keler. So, kak layo so kaya na hene, day 5 minutes. Say, damo lo jiro, 5 minutes amsa kelar ka. So, what 5 so minutes kwaita? Iko, 10, 10. 10 o'clock so kayo. Tabo, tabo busen ka. 11. 11, tabo so kayo. 11.30. Eh, tofan ko grizak bo, 10.30 ro so kwa jine, jing besi daiti so kwa peka. Iko, so hasung ne borok bala kisha, keserang. Jepro fano, ngkai tau no tong nai borok ke kisha. Dota no gomida. So guys, rebas no nasi lagi na? তো গাইস নাসিক মানে পাইখা চিনি র্যাপার মিস্টার রেবা সপাইকা পাইকা সপাইকা সাগরে সো তিনি ফাইনাল বকাল নিবাঙে এক্সাইটেড দা না বুতেই ফিল খাইতাম সাগরে লেংজা সে আং তাবো কক সানা সিনো সঙ্গে আং তো অফু দ রেস খাইগা থং বক কিসা টাই রং জাফু গা রং বাই ফ্যামিলি কিসা উইক উইক নো হিনসিনানি সো চলো আগো লাইমা সাউ স্টুডিও সো বাই রক जों आगो गई तंनायखा स्टुडिअ बुसकांगो Rik rik kesana nyono wani kani kok no faidi दाबो जों दाम खालायलायनाय जों चिनि ननो जतन जानि जा जे पार्ट दं माने जतन सेगै माने सोलायो नालाय सिनाय आं ओंखाय रेबासनि पार्ट न सेगै Dai नालाय ang sudah dai Practice oh kayak welcome le Ika ani partner ke sabe nanai sia. Ada partner, ada. Ika ang bin angke nin partner Eh, ada nanai. partner, Oh, ada. da da da. To tha sing nai. Experiment kisa খাই নালাগে না সাইন্টিস্ট দং ইয়া বাট আর্টিস্ট যেহেতু এক্সপেরিমেন্ট খাই নাও ya bail আইলা স টেকা এসে কক সারামো সুগো বেলাই খেন তিনি ব টিফিন খালাই মানি ব্রেকফাস্ট কম খাইখা চাইছি মালিয়া ফুব তামজানি খাসিটো ओमफ्राय बन किसा कुरिया बिथिराव मास लायनाय एकसा फ्रेस संनाय जाथाया दाबा kiri bang no kami rara ए किरमिराव बाङै दंखा kiri mere biti mazar ए ओमफ्राय मातिलांलाय आन्ता Enggak ada bahasa satu mas lah, ini partner Eh. nggak sih, nah, neng neng. ओमफ्राय बाहेराव टेगासे कक सानो निराव न सोंना मोसौखौ जे बरं नाय दंनाय र आंजे सामान दिउ। अग्लियो ब जागाव डक्टर काहाम दं किरमिनि बाङै किसा निराव कमेन्टआव सालायबाय दे आं सेगैना नाय तेहा गैया Aw, banyak lagi ya. औ Busung Oke. mari, tuh busung mari. Oh, three fifty, three fifty. दिनै अब चोर Uh, Dini abo sur apa ini masih. Lama kelajang man masih bu abo. Iko, <laughs> busuk putani naik deh. Oh, tak kalau lelo lagi sini rezang nogo. Iko ta, jengkai nun naik menuk apa yang cai manu? Bo borok betul. Marblen nilai eh, kelajang, kelajang mandi mandi experience juga. Hanya bagi. Nah, big fan si kelajang mana nih? Bukan, kita So guys, jokes apart, tabo studio shock na naito ka. So jin tebo ako lai ano bisingo tang lai ano. Update dito ano. Okay, bye. contrário. balançar. Maluca, volta. solo ừ. pele ready 가샤 고토 마스 작날 Tiksa gaining para narga di. Lela ho. Leng lah ha. Ani korang kahang yang yang Thomas Jolie tuang tak. Aisyah kau Thomas. Kaisa ko thoma sei janai. Kahna soton de sopon. Soton na tanga sana. Soton na. Soton na. Ni ni je level on risab de bro. Ni tangi thik ble. Eh. Eh, khara gade, da khara gade. Te kaisa kok gado. Oh. Tam sakamo. Kisa ani sound bai. 무식하날래? 아니 사오는 줄안 아, 니니 파이 니니 땀땀 만에 그나 통에는 거기야 브로 아니 레벨 알아다 거예요 니니 거라 무식하다 메인텐 카이타 기샤는 뭐 Oh, rengyani rengnani pia amsung amungnya to reng tetai rengyang nani pia uh. Ya. Kaisa koto masai jak nai Jengke nei aro tong nai Sangsaro na nai joto no Koto ma khna nai Min ki thik Marang chat rom chmali ya Rila Takna Hamsang ma kaisa muani Tabu bang shai mangka Cheese dong lah 저또너 걸리 통어 함정 불란 심이 불란 심이 힘이 장가 뭐 갑자기 저기 근데 롬 사람이 심을 양가 그래도 뭐 죽는 거네 이스 백락다 아무 프로블럼 저도 너 걸리 통어 어 함정 나오 어 함정 나오 기름 내 저리 가면 함정 마카샤 모와리 Tabubang siya'y maka Pasirikin mo rin Mingin gusto Ang gisa ter Hanggang over torch na Bus ka ko Osu ko niya sa rasam na ki Tata gan marasam na ki Tata line na marasam na Rasam na sire ka Rasam na sire Lyrics ready lyrics ready Ture Niko khada rombo to Kita khada kare jodon digital Mobile cinema Mobile cinema Ang ini kicap-kicap sing nak laru. Jadi mobile jadi kasih page dia sih dia. Mobile dia bro. Tiap sih kamu dimong kau. Kalau tak boleh dia tu masih kita macam kita macam hasil game berpikir je. 항상 막할 샤무와니 따보가 잘 막아 저도 너 그르기 탄거 또 한장 나와 会社もわにタボがんしゃいまんかジョトのくるぐい単語おはんざんまお Okay, tidak ada kedung paik ya. Hello, hello, hello. Hasa geng joto nai dong nai takut teh busuk sonong no, bor no no follow kai di, bor ni channel ni mung ka hasa geng plus hasa geng official by hasa geng blog na. Yes. sini kami ini cerai rong naborok so support khai hai aja sini kami kamini cerai. ngai porno support nih amu hai ya mana ke porno nih? bus kamu tabo eh, resa kamu kadal pai tamone belain nam khana tam gan title tam nih nangani gana nih gana pe angha ba nih ro sing semua nih. <laughs> kemarin kampung kan aja oh, oh. so kalian itu kenal tahu sih oh biar orang punya punya diri punuri kan eh. so kan topik kata ini kenal lagi itu kai topik rai Marga. Udah saya udah udah. Support kaji, bonus channel nong tapi jangan naik. Tangga tangga support no barang. So bong channel nong naik support kaji, top kayu tak tak kayu no nih one thousand kakak kakak. Kayak hundred thousand nih kali ini. One fifty. Ah. Sabtu kau jauh bising no. Dong, dong, ಹೋಗ್ತಾ ಫೈನಲ್ ಸೊ ಅವನು ಹಂಬಾಯ್ ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಇಂದಾರನು ಬೆಲೈ ಹಂಬಾಯ್ ಚಿನ್ನ ಡೆಕೋಟಿಂಗ್ ಅಪಾಯ್ಕ್ಯ ಜನ ತಾಕಂಗ್ ಚಿನ್ನೈ ನೋಗೋ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಬಾಯ್ ರೊಕ್ ಚಿನ್ನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಖಾಯ್ ಫೈಲೈಕ ಸೊ ಫಿನಿಶ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ತೆ ಕೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಫೈನಲ್ ನಂಗ್ರಿಯ ತಾಕ್ ಜೆಸ್ ಬರೋ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೈಬೇಕೆ ಚುನೋ ರಹರ್ ಸಿನಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ chuno rohor sinai and daitino chung shooting start khlai sinai gan man khang ke no without gun to chung starting khlai ne so ए अब न सानमसँग अब न सानमसँग जे नाइ दंनाय दं न गोबां मा ब्लग मेसेज फाइजाक तलाबो जे नोंनि মিউজিক ভিডিও বহুত ফাইট দं বহুত ফাইট दं माने लेजाक बायखाता আও আও আও ओके अबनो जों सामानि माने दिनै रिप्लाय रिसिनायता ইয়েস सांगे चेने मिउजिक भिडियो फाइनाल लाइ उइट दं कारण जों गान मानजाखौ গান ছাড়া বাকি খাইনি বিকজ ব্র স্টুডিও অনেকটা project atin kah oh so gan obviously kah okay jatuh kah दारा बनर खोनातक जाखा दा मनोजित Oh, da. बसि हेन्डारै मा नायखानाले फुनु गान नंग नंग बुसकांगो Mm. एने नायखांगे बा नुखना Eh. बुसकांगो Dakan, dakan. बस सब मा ফিচারিং नायखानाले খাইনা নাইতে ইনখা जोंबाय তখন খাইলে लिया লিয়া आइगो <laughs> बिजि गिथे बिजि Busy बर गिथे खाइरिसि Akan so tonton next kara. Project রকম ফিউচারিং খাইলায়ানো দিন তো তংখ টাইম তো তংখ বহুত সো বাই বাই আম শুরু কো গাইস মালায়ানো যত Tata. যত বাই ন হাচু গ্যাং ইজ হিয়ার মালায়ানো যত বাই হাচু গো